あらゆずるちゃんやっと会えた店電話しても留守だし面会もダメって言われた <laughs> それならもう大丈夫今日から部屋移動したのよ一緒に行きま

石田はうちのバカ姉ちゃんを助けてくれたんですこれの監督は雪人の木です